Ich heiße Helga, komme aus Österreich. Mir macht Skifahren sehr viel Spaß. Ja, da Stell da einer, er hinter mir her. Und wehe, wenn ich dann sehe, dass du eine Kurve ausgelassen hast. <laughs> dann reklamieren wir, reklamieren wir gleich. So machen wir das. Okay. Gell? Auf die Kante achten ein bisschen, schön nach vorne gehen dann machen wir der Kurve. Auf. down Gleich geht's los, ha? Ja, jetzt gleich, gleich geht's los, ja. Gleich die Spannung ist Jetzt hoch. geht's dann los. Die Leute haben, sind nervös. <laughs> Nein. Hero, GoPro oder was ist Stimmung steigt ins Unermessliche. Schwer es winkt. Tor ausgelassen. Unterwegs der Oliver, Gruppe vom Schiller Roland. Ja, schauen wir mal, ob die anderen Hausmann da sind. Alle, komm rüber! Super. Aber Nummer 77, das ist der Christian Witowski vom Skilehrer Karl. Aber 77 Ziel, der Christian in der Endzeit von äh, 30, 72. <laughs> Alles läuft gut, alles läuft gut. Super. Da haben wir mit dem Rückwärtsstart Kamera. Ja. Gut, die würde nicht. Wie hat es dir denn gefallen? Mit der Abfahrt? Heute oder keine? Da, die Slalom-Sache da. Ja. <laughs> Okay. Hat schon Spaß gemacht, aber ich bin mit der Bremse gefahren ganz spitze. Spitze Sache. Rennen gut. Hat dir gefallen? Sehr gut. Hello there. Ah, 哎，那也行。 <laughs> geht's denn so? Gut, danke. Ja, das sind deine Kollegen hier, ne? Schön. Wir sind eben mit Annemarie Moser voll gefahren. Dreimal. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass du uns so dreimal schön begleitet hast. Das war wunderbar. Herzlichen Dank. Ein Vergnügen. Wunderbar. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Schöne Tage noch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dieses Kornstress, Wenn wir nichts zu trinken, können wir unsere Helme stehen lassen. Ne? So entspannt, so natürlich. So nahbar dabei. Und ermöglicht uns, dass wir mit der Annemarie fahren können. Linsen rein, dass sie angegriffen schön ist Rennen gefahren. Denen das heute nicht so gut gelungen ist, die haben ja nächsten Winter wieder die Chance. Sie dürfen den ganzen Winter über fleißig danke, üben. Danke, danke. Ja. 1959 und älter. Die Ersten. Deutschen Goldmedaille. Bravo.